terminan las especulaciones. Son nueva información de Colombia. David Espina, lateral derecho Muñoz, Jerry Mina, Davison Sánchez y Tecillo, Juan Cuadrado, Wilmar Barrios y Cuellar, Luis Díaz también, Rafael Santos Borré y Dubán Zapata, Reinaldo Rueda. Y La formación argentina. Divo Martínez será el arquero. La defensa, donde están Molina, Pecena y Otamendi. Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul por la derecha, Guido Rodríguez, Gio Lochelso, Messi, Lautaro y Nicolás González son los 11 Lionel Scaloni. el estadio Manega Rincha, himno nacional argentino. Vamos Argentina todavía. Señoras y señores, el himno nacional de Colombia. La humanidad perfecto el mayor de los éxitos, sí. éxitos. Bueno, sorteo para Argentina. Igual Y arranca los primeros 45 minutos. Ya están jugando en el Manega Rincha. Argentina. La corre Nico González, la ganaba Muñoz. Y le queda la pelota a Rafa Borré. Va Borré, presiona a Nico González. Está Ángel Fico. Despeja. Valeo va Messi. Qué buena pisada. Valeo. Sigue Messi. Bien por Messi. Argentina. Mete el centro. Lautaro. ay, ay, ay, ay. Ataca Colombia. Ojo con cuadrado abierto, ¿eh? Va para cuadrado. Viene Juan Guillermo, va cuadrado, mete el centro. Lo Chelso para Messi, va para Leo, media vuelta en el área, sigue Messi, lo ve el Lautaro de Riojo, al arca, ¡gol! El gol. Lo Chelso y esa pelota filtrada para Messi es muy buena. Messi que no la pierde. Ojo, viene el centro, cuadrado para atrás, cuidado, cuadrado al arco, tapó el arquero, tapa Martínez, bien Dibu. Enorme el arquero argentino, llamado atención. Muy... Descuido de la defensa de Colombia. Bien Messi girando, resolviendo y tocando atrás. Quinta asistencia para Messi. Segundo remate. Argentina. que cuando llega lastima. Tavia Fico. Y Lo Celso. Buscaba Lautaro. Le pone el cuerpo a Jerry Mina. para Fico aero de cabeza. Corre Lautaro Martínez. Venía Nico González. Va Nico, se le va. Abre el lateral que corresponde. Y la deja Cuellar. Domina Jerry Mina. Presiona Lautaro Martínez. Manotazo de Jerry. Falta. Toca lo Chelso. Manico Va González. Espera Lautaro. Manico Levantó la cabeza. Mete al centro. Pasó. Rebote. La va a sacar de libre para Colombia. La va a meter cuadrado. Atentos en la pelota detenida. ¿eh? Mete Juan Guillermo. Se queda corto. Sacaba bien de cabeza. Nick. ¿No? vuelta. Codo, antebrazo. La búsqueda sobre todo de sacarlo de encima. Otamendi. Otra vez para Martínez. Martínez. Ay, Dibu. Uf. No presiona Argentina. Mete Cuellar. Toca Borré. Bien Otamendi. Bien Nico. Bien Lo Hay falta de Lo ahora infracción. Va a ser dejen venir, ¿eh? Viene Cuellar. Levío pega a Rodríguez mano. Tiro libre. Ojo, ¿eh? Tiro libre corresponde a Colombia. Otro más. argentino. Muy metido Argentina. así la metía Muñoz. La tira larga. Va a ganar Otamendi. Falta de frente, ¿eh? Va cuadrado, Mago. Y la mete Juan Guillermo, mete cuadrado, el arquero. Oh, queda la pelota al medio. Y la boca cerrado, mete cuadrado. Oh, rechazaban. Uh, chocaron cabezas, eh. Chocaron cabezas en el afán de. Los argentinos. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Algo grita Cuellar, que está en la barrera también. Y le pega cuadrado al arco afuera, saque de arco. Encima Lautaro Martínez. Presiona Lautaro. Aguanta Muñoz. Saca Argentina, muy bien Lautaro. Saca No, saca Argentina. Y falta cada vez menos. Y le queda a los Chelso. Bien por los Chelsea, Lautaro. Falta de Davinson, se lo lleva puesto. Martínez, ojo Dibu. Martínez, ojo Dibu. La corre Lucho Díaz. busca el centro, Lucho Díaz, mete al centro. Bien Otamendi, bien Nico. Y al arco, ojo, eh. Ojo al arco. Uh. Allí venía Tagliafico, falta ahora de Borré. Tiro libre corresponde a la Argentina. De Paul, va Lautaro, va Lautaro. Encara Martínez, busca el centro, pasó la pelota, saca de cabeza a Muñoz. Es el medio para De Paul, la puntea para... Lo hace ahí, es clave. La mete cuadrado. Vamos Argentina, vamos, viene el centro, Mina. <laughs> atravesario Buscaba Rodrigo De Paul, gana De Paul, la pisó. Falta después de sillo, sí, claro. Tiro libre para la Argentina. Habrá tiro libre al centro. Va Messi, va para afuera. Busca el centro. Le cierran el camino, marca Messi y habrá finalmente... Bien Mina en el punto del penal, ganándole claramente Otamendi. El cabezazo es alto y por eso no complica más. Entrega atrás, Guido Rodríguez de Paul. Presiona atrás Tecillo. Abre el lateral para la Argentina. Y a Nico González le tengo una fe. A ver, la mete Messi, mira el centro. Buscaban, se había mano de Muñoz. Manotazo de Muñoz, que no llega a tocar. Estira de la mano ¿eh? irresponsablemente. La última, Nico De Paul pasa Bolina, apunta y pegale. De Paul al arco. Bueno, habrá córner. a Messi, mete Leo, va cerrado. Graba Duan. Falta. Señores, Messi. a Pico, Otra vez para Nico. Uh, amarilla va cuadrado, llegó tardísimo. Bueno. Y viene la Argentina, como dijiste, Titín Montiel. Y se va el 26. Mete Chará al centro Montiel. Con lo que pudo le queda Lucho Díaz. Díaz al arco. Abajo Martínez. El piloto del arquero. Fabra, ¿no? Están los tres ex Boca. No podía la Metía Messi. Upa. Falta de Fabra. Falta de Fabra. Muy golpeado era Messi. Bien. A la altura del tobillo. Hay un tapón en el Allí meten abierto. Upa, le pega a Nico González, falta, tiro libre para la Argentina. El con 7 minutos, viene para Dubán, tocó, cuidado, viene Chará. Dubán remató otra vez el rebote, eh, pedía mano, sigue el celular. Me gustaría ver a Di María con el nivel que está mostrando en la Copa, teniendo la pelota, marcando, no solo... Le va a pegar a la pelota Cardona, la mete Cardona, va frontal, despeje de cabeza. Además, ¿no? Estaba el único molestado de Argentina era. Habrá tiro libre, la mete Messi, mete Messi pasado, saque de arco. Sí, la mano de Tagliafico en el hombro de Chará eh, es lo que están agarrando, revisando este probablemente. Al pecho de Guido Rodríguez. Sale Colombia jugando. Presiona Lautaro Martínez. No podía Montiel, un falta. Otra más. Y salir. Esa es una realidad que duele, sí, un pisotón horrible sobre. Marca González. Pasó la pelota al arco, cruzado y afuera. Se presa. Argentina ahora. Y lo hace Cardona, cortito. Con Barrios, con Cardona, que la tira larga. Para dejar picar, Otamendi protege, arco. De la falta. Cuidado, eh. Va Lucho Díaz, cuidado. Pese en la marca, sale el arquero. ¡Oh! Gol de Colombia. Gol de Colombia, Lucho Díaz. 18 de este segundo tiempo, Cardona. Busca Cardona, pedían falta. Falta en este caso de Borja. Tiro libre. Edwin Cardona. Maneja él el partido, los tiempos, cobra él la falta. Este control de zurda, aguantando la marca de Pesela y engañando a Dibu Martínez. Con Ría, Ángel, va Di María, pica Messi, sigue Di María, Angelito Di María, oh, pira abajo. Y la mete Juan Guillermo, mete cuadrado el centro. Ganaba Sánchez de cabeza, la toma Martínez. Viendo Cardona, tocó de primera para Lucho Díaz. Falta de Montiel desde atrás. A destiempo, Montiel. No, se puede. Puede robar, eh. Va de María. Va Angelito, va de María, defina, defina, defina. De María levantó la cabeza, espera Lautaro. Va para Lautaro. Vamos, por supuesto. Amarillo, Habla Valenzuela con Divo. se hace grande, le pegó, gol. El remate fuerte a media altura. Vamos Messi, ahí va, le pegó Leo. Ahí va Sánchez. Y Martínez va a ese lugar. Rodrigo le va a pegar De Paul. Va De Paul, De Paul, De Paul, arriba. Bueno, para Colombia. Y va, le pegó Mina. ¡Otra vez! ¡Qué grande que sos, Emiliano! Tenía escauteado Martínez Veremos si Argentina confirma la ventaja. Gol Sánchez, atacó Martínez ¡Vamos, Argentina! ¡Paredes! ¡Gol! magnífica. Y después... ¿Qué le pasa a Borja? Pero también... Atención, ahí va Borja. Gol. Medio bastante alta en un contexto en el que Colombia... Viene Lautaro. Alza cinco pasos, va Lautaro, Lautaro. ¡Lautaro! Y se ataja Dibu. Y se ataja. Ahí va Cardona. ¡Sí! ¡Ay, arquero! se la final! la final!